¿Qué? ¿Dejaste de aprender coreano porque no hay escuela cerca de tu casa? No te preocupes, hoy te recomiendo todos los canales en YouTube donde puedes encontrar contenidos para aprender coreano en español, en inglés y en coreano. Perdón chicos, no worries if you don't speak Spanish. This video recommends YouTube channels that teach Korean in English, or in Korean as well. So keep watching the video till the end with the subtitle, and if you're interested in learning Korean talking to a native speaker, please send me an email to this address. This address. Perdón chicos, desde ahora hablo en español. El primer canal es... ¡Esto! ¡Mi coreana! <clears throat> mi coreana. Es una coreana que enseña coreano en español en su canal de <laughs> YouTube. Ella sube videos de clases de coreano, aprende coreano con canciones, videos que te motivan para que sigas aprendiendo coreano y la cultura coreana. Aparte de subir los videos, también ofrece oportunidad de aprender coreano hablando con ella cada día. Si te interesa aprender coreano hablando con una nativa cada día, envíale un correo a ella a esta dirección y te responderá cómo te puedes unir. Otros canales que enseñan coreano en español son Ginny Channel, Con Korea TV y Lilioni. Ya hablamos de estos tres canales en mi último video aquí, así que no digo nada más hoy en este video. Son buenos canales para aprender coreano desde cero. También hay otros canales, chicos coreanos y hablo coreano. Chicos Coreanos es un canal de una familia coreana que vivió en México por tres años. Una niña de seis años que se llama yoon y su hermana mayor, Tungyun tiene 14 años. Ellos enseñan coreano juntos con sus padres en sus videos con cuentos, canciones, varias cosas. Yunju es muy mona. Si te gustan los niños, te recomiendo este canal ya que puedes aprender coreano y ver cómo son los niños coreanos a la vez. Otro canal recomendable para aprender coreano en español es Hablo Coreano. Es un canal de dos profesores enseñando coreano en español. Sus videos son bastante buenos y profesionales. Enseñan también cosas interesantes como el origen de la lengua y tal. Aún tiene pocos videos pero con mucho potencial, te recomiendo este canal también. Hay más canales buenos para aprender coreano en inglés. Si hablas inglés, échales un vistazo a estos canales, te ayudarán mucho para aprender el idioma. primer canal que te voy a enseñar es Talk to Me in Korean. Es un canal de profesores coreanos que enseñan coreano en inglés con canciones, tienen clases en vivo vocabulario coreano, conversaciones del uso diario, etc. Enseñan bien la diferencia entre palabras confundidas y tienen muchos vídeos divertidos. Ellos aún hacen canciones por sí mismos, tienen su propia página, puedes hacer una prueba de tu nivel y tomar las clases. Algunas son gratuitas y otras tienen un costo. Segundo canal es Hanguk Onni. Korean Onni. Es una chica coreana que empezó a enseñar el idioma hace como 5 años. Tiene mucha energía positiva y siempre empieza sus videos con 안녕하세요 한국 언니예요 este canal tiene varios tipos de contenidos como cuentos de Corea, noticias de idol de K-pop como BTS, videos del alfabeto coreano, la gramática, bromas en coreano y mucho más. El siguiente canal es Aprende Coreano con koreanclass101.com. Este canal lleva ya muchos años subiendo videos del idioma coreano y la cultura coreana. Enseña el abecedario coreano en detalle, cómo pronunciar y escribir coreano, frases útiles, palabras. También tiene videos de consejos para aprender coreano tiene su propia página como Talk to Me in Korean, donde puedes encontrar sus clases y los materiales, aunque se tiene que pagar por las clases. Siguiente es Learn Korean with Go Billy Korean. Es el único canal que yo sepa en el que un extranjero enseña coreano con un acento perfecto. No se lo aprender coreano con un profesor extranjero, pero este tío habla coreano perfectamente. Es de Estados Unidos, comenzó a aprender coreano hace 15 años. Vivió y estudió su carrera en Corea y lleva ya 7 años enseñando coreano en YouTube. Sube videos a menudo, cada 2-3 días. Se le da muy bien enseñar el idioma. Por último, te quiero recomendar este canal antes de terminar. de Akyo Hangugo Hakdang. Yonsei es una de las mejores universidades de Corea. Tiene una academia del idioma coreano. Muchos extranjeros aprenden coreano en esta academia. Tiene un montón de vídeos de la pronunciación, gramática, varias expresiones, diferencia de palabras confusas. El único problema es que este canal no es apto para principiantes porque enseña 100% en coreano, sin subtítulo. Pero si tienes un buen nivel, vale la pena estudiar también con este canal. Con estos canales ya estás listo o lista para aprender coreano. Nadie me ayuda, yo no puedo aprender coreano. No hay excusa. Nunca dejes de aprender coreano. Cuando quieras, háblame en coreano por comentarios de este video. En el próximo video te explico cómo te puede servir en la vida si hablas coreano. Porque debes aprender coreano. 주말에 만나요. 안녕.